लगा दे गाइस तो उनका नंबर है मेरे पास गाइस तो हम लगाते हैं कॉल और पहले फ्री स्पिन मार लेते हैं शायद दे दे वो कुछ टोकन वगैरह गाइस तो गाइस ये उन्हें दे दिया गाइस तो यहाँ पे तो गाइस अब इनको कॉल लगाएंगे गाइस तो फ्री में ये देने वाले है या नहीं चले तो गाइस कॉल लगाते हैं फ्री में बंडल दोगे नहीं <laughs> रख रख तेरी माँ की रख तो इसमें क्या क्या मिलेगा मैं आपको सब डिटेल्स में बता देता हूँ तो यहाँ पे आपको पहले टोकन पे डायमंड रॉयल एंड दो टोकन पे वेपन वाचर एंड तीसरे पे और तीन आइटम बहुत ही रेयर रखी गई है यहाँ पर गाइस तो यहाँ पर एक इमोट भी रखा गया है जो कि वो कुत्ते वाला है कुत्ते के साथ डांस करता है और नया भी सब और सब्सक्राइबिंग आए वो भी रखा गया और यहाँ पे आपको बंडल दिख रहा होगा इस बंडल के साथ साथ यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक बंडल है जो फ्री में आपको भी मिल सकता है स्पिन के तौर तो इस ब, इस इवेंट में कैसे आपको यहाँ पे दो दो बंडल्स मिल जाएंगे तो गैस आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा खत्म bye bye tata goodbye गया